Saluton kai bonveno na nia nova episodio. Do, po dio comencijas la lasta rondo da musico. Do, eble vi notis che la musichero e el sendijas dum dectagoi anta o la changio kai do mancas nur dec episodoi antau la fino della medito serio. Do, ja, yeah. mi vere gioias che mi povis havi la chanson cun partigi la sperton cun musicisto e chi Enrico. Kai, ja, yeah. nu, no. Resto con ni, con meditu con ni. Dankon. Saluton, cae bonvenon al nia nova zamenhofa meditu. Hodiao ocasas malfelicia evento in Gerusalemme kai eble pro tio mi electis el tiron e la tractajo gento che lingua internazia che pubblicigis e la iaro 1900 dec uno legos arande della fino de la pagio 300 quarde co kai comenzo de pagio 300 quarde na Chu Jin creas la malsamezzo de la deveno Effettive in la un uomo momento shine as che tio es of la play che fa causa de la intervento malato Nestias che cio e ni ama sian sangue che cio e ni multe pli ama se sian praton au sam familiam ol ci un interne al tira ca extere forpuscia a partigiado della familioi, presenta siam prototipo de reciproca rilato inter gentoi ca erassoi. Ciui prosupposo de deveno presenta sia nenion alian ol familioin en pli vasta misura. Tamen, quancam sangentanoi nomas sin sam sanguloi cae fratoi, estas tre facile pruvi che la analogio inter familioi cae gentoi, che la gravezza della deveno por la intergente rilatoi estas nur shine. Familianoi sias che ilin nascis la samae gepatroi au la samae geavoi. Samgentanoi analogie credas, anta o da centiaroi au miliaroi, ilin nascis la samae pra, pra avoi. Sed, tiu credo estas nur supposo. Do, carai mi volas attentigi al vi la povon de metaforo e cioè cha la familia metaforo è stas uno la play fortai kai universala comprenemble char ciui homai socioi basigias unu en sur familia. Nu, mi varme esperas che la pazzigai fortoi en Jerusalemo ca in Nur. Estu pli povai ol la militimai fortoi. Cai vere mi volas diri che pli cae pli mi estas singarda kia mi renkontas metaforon. Char ili povas flank de voigi for facte de la justa voio. Dankon pro via atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.